chưa viene cariño. Yo te te acuerdo y te ve. Era por. Ina pole pole mpaka hapo karibu na napiga picha njala. Tata, tata, Hapo na ndio inaonekania poa. Mama wewe kwa hito. Na ya mbaye ndio design ndiye ya mtoto raria. Kai deve mama vonto mjie timba. Na hata zingine sendi. Ah, vitu kwa hizo zingine ndala. Ngoja kabinda hizo zingine. Wewe acha kuongea. Kiongee wewe. Kwani ukiongea inakanga aje? Sinaweza kuwa video ya watoto. Chukua video ya watoto. Chukua mpaka kama ngapi seconds hivi. 4 seconds. Na tukia. Angala njala kwa yana. expert hiyo. Njala na expert ya wana ho. Tero ndio. Hutake kinuru. Naona hii inakuja mpaka hapa ile. Angalia matiti, angalia matiti inakwanga kwa kifua. Ona. Ama hivyo wana matiti kwa kichwa. Umeona matiti njala? Ah. Kwa hiyo itaweka. Wewe vimbe mbele hivi. Ikwanda. Ikwanda. Walizi zinakula. Takuelekeza kabisa. Nachukua pamoja na environment. Huwezi chukua ziwa peke yake. Hata hii imejaa. Dadi hapa pictures imejaa. Hata. Haya tuke yetu. tikaumbakweyawanga esikeukia wacha kuongea wacha kuongea ngoja கொஞ்சம் சரிங்க vindio zile mzee apana kaka sensi kwenye hao hata picha zile mzee eh, delete zenye si smart tena tena nini ndio kuongea eh, tena tena nini kae tena nini ngoira ona kae kambiri ya horu odhogo kaambĩrĩria kũruga ũthũku njala alĩa gĩthele mbere yona gĩthĩra gũthũku ah. eh? eh? inakuanga mzee mpaka zinang'oka ndokile kikubwa wanja alafu ka wiri dhogu. Ka aka. Eh mba ile ile. Mba kori ya ile ya kamuwa wa ibu ngari eli. Ah, usitoe nini? Usitoe. Usitoe. Unaona ile iko na task moja. Ah. Unajiona kile kikubwa? Ah. Task moja ni kinjike. Anda satu. Ada ini enam. Satu ke? Satu ke ini. Yo anja. Yo anja ko dai dai tampere nang ni ko ro zo zo ke na. Ah nang jo jo ko ko. Ida ta ni ma. Ade. đường Kuliendelea ngo ngo ngo nhìn ông thân này ông đây kia kia 학교가 언제야? 아니 누구나 학교야 학교 이렇게 온 공약하냐? 기고와 다오게 하고 있어. 이게 레알의 기기야. 아래 인도메 인도메 이거 먹는 게라 인도메 거기 괜찮아 안 나요 아저한테.